¿Por qué necesitamos orar en lenguas? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy seguimos en este mes de oración y de intercesión. Y si no es parte de nuestro grupo privado Facebook, que te pueda conectar con nosotros, así que pueda poner tu solicitud de oración en nuestro grupo. Entonces, ¿por qué necesitamos orar en lenguas? ¿Por qué necesitamos interceder en lenguas? Esto es algo de importante, de fundamental, porque muchas veces cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, estamos allí y oramos muchos en lenguas, oramos, oramos, pero lo que va a pasar es que después de un poquito de tiempo empezamos a no orar mucho en lenguas. Y esto no es bueno, porque las lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo o el señal de las lenguas tiene su función, tiene su utilidad. Lo vamos a leer en Romanos capítulo 8, desde versículo 26 hasta 27. Y dice así, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién que nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu. Pues, que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gémitos invisibles. Mas el que escudina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercedes por los santos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos orando, estamos haciendo nuestra intercesión y no sabemos cómo orar. No sabemos por qué tenemos que orar. Y muchas veces no tenemos revelación de lo que pasa también en una situación. Entonces, allí hay el Espíritu. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nuestra falta de experiencia en la oración, nuestra falta de experiencia en la intercesión, nunca vamos a saber cómo tenemos que orar y cómo tenemos que intercedir de forma eficaz. Entonces tenemos que tener un tiempo de oración y de intercesión en lenguas. Así que Dios mismo intercede para los santos, para lo que nosotros necesitamos y para lo que necesita la gente por la que estamos orando. Entonces tenemos este ayudo, tenemos este instrumento poderoso. Ya sabe que en este mes estamos llevando algunas pequeñas palabras, pequeños estudios, donde vamos a analizar herramientas que nos van a ayudar para ser más eficaz en nuestra oración, más eficaz en nuestra intercesión. Y lo más grande que tenemos es el bautismo en el Espíritu Santo porque a través de nuestras oraciones en lenguas estamos orando y intercediendo de la forma correcta por lo que Dios de verdad sabe que necesitamos nosotros y que necesitan también lo demás. Entonces, pues, a la obra, a orar en lenguas, a interceder en lenguas, porque así el Espíritu Santo va a interceder por lo que de verdad necesitamos y por lo que la iglesia necesita. Y eso, pequeña, pequeña palabra que la pueda meditar, que puede escribir aquí en los comentarios cuál es tu opinión, cuál es tu idea, si necesita de recibir el bautismo del Espíritu Santo también. Así que podemos estar orando por ti para que tú puedas recibir este don que el Espíritu Santo va a entregar a todo lo que lo piden. Y contacta con nosotros para que nosotros podamos también orar por tu necesidad. Estamos en este mes de oración pero también siempre estamos felices de poder orar con la necesidad del pueblo de Dios. Y con esto quiero saludarte, un abrazo y hasta pronto.